Aparte están recalientes ya, boludo. It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡No me caí, Salté al pozo como un pelotudo. Llorando, no boludo el viento. <laughs> No se entiende la pija. Salte al perro Te vi volando, boludo, ¿de dónde va? Antes no aparecieron los dos primeros pares, boludo, está de puto. Lo estamos tomando aparte, boludo. tenemos, tenemos que ir todos juntos, boludo. Eh, esto lo, esto, esto lo ganamos, esto lo ganamos. Acordate que lo ganamos. <laughs> ¡No, boludo! ¡La concha de mi madre! Apuntá, hijo de puta. ¡Qué pajero! Apuntate, mono ¡Qué pajero! Bueno, déjete suicidarse. Ahí viene el super, ya tengo el super, eh. Uh, los seis monos locos. Para, parar con mierda, boludo. Guarda. Uy, no me cae de culo. Es una ¿Qué <laughs> se entiende que está pasando, boludo. ¿Cuáles son ustedes, boludo? Mataron. No sé. La mierda. Está estamos, está estamos, está Mate la parca, boludo. ¿Sabes que lo ganamos? Hay que gestionar los escudos para ir poniéndolos, boludo. Estos chavales se explotan, boludo, si le ganamos este punto, boludo. Qué quilombo que se armó, boludo. Tiré la parca a la mierda, boludo. No maté a nadie, maté a tres nomás. Yo voy 6. Protejan al bastión, boludo. ¿Dónde está Bastión? El punto, el punto, el punto. No, boludo. Me caí, boludo. Me empujaron. No, saca ese. 64%. Esto lo tenemos que ganar, bro. Esto lo tenemos que ganar. <laughs> Solo para generar más bronca, ¿viste? Es que se mueren, boludo. Se oh, mueren. Pon el super, pon el super. El que lo pica, super. yo, tengo casi el super, eh. Guarda de tiro el hielo, guarda de tiro el hielo. Ah, pero tiró en cualquiera la pendeja. Sí, me la estaba persiguiendo por todos lados. Vamos, vamos, vamos. No, la concha de mi madre. Con ese salto pelotudo que hago me caigo a la pija, boludo. Pegarla a todo el mundo, boludo. El salto me brilla la me saca la mierda. 88% boludo, 90. Vamos. Dale, boludo, dale. No, me cogelo, me cogelo. Dale, apurate, Marco. De acá, de acá, de acá. Dale, dale, dale. Pongan el escudo, boludo. <laughs> es un mar de cosas. Uy, no me caí de culo. Ah, me mató el arquero. que ganarla de bronca, ¿no? para con el dragón. ¡Vamos, No, por favor. Dale, dale, dale, dale. No, no, no, no. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, Ayuda. Salten, <laughs> boludo. salten que llegamos, salten que llegamos. Guarda. ¡No, me mató! ¡No, no, no, no! No, mataron, boludo. Vamos, vamos. No, no, no, apuren, apuren, apuren que estamos, apure que estamos. Dale, boludo, dale. No, uh, se me pusieron todas juntas. Dale, dale. pusieron todas juntas, boludo. Uy, justo tengo la ulti, que alguien llegue, que alguien llegue, por favor, Dale, dale. Llego, llego. Aguantala, aguantala, aguantala. Téngala, la, que tengo la ulti, la, que tengo la ulti está repartiendo aguante. Rápido, rápido, aguante, aguante, que tengo la ulti. ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Sí, boludo!